我嘅名係叫 Ben r a n 就我喺布特勤做咗六年以上，係點心主管師傅。就 check 下啲貨有幾多係琴晚買剩嘅，跟住咧就對比誒 chef k 個嘅 number 係大概係幾多相差。咁咧我就吩咐我嘅手下。 當我哋完成咗佢哋全部嘅嘢之後，我將個全部嘅 number 就俾翻啦。誒，Sousa 嚟 check，咁啊，完成我今日嘅工作。平時咧，嗯，星期一到星期三咧係比較少少啲咁多，係到星期四到星期日係比較多。 平時都去大概係七百個毛豆，人咪媽咪。如果星期四到星期日係上千嘅。毛誒，我通常係八點半翻嚟，誒係五點之後再離開。一個禮拜係大約係三萬幾嘅年薪。